Good morning guys. Maaga po po tayong gumising. Eh, pupunta po tayo sa ating kalabasahan. At magpo-pollinate po tayo. Actually po, malalaki na po yung mga kalabasa namin. At meron na rin pong bunga. Actually, malalaki na po yung bunga. Pero, tuloy-tuloy pa rin po yung pagpo-pollinate namin para madagdagan pa po iyon kasi marami pa pong lumalabas na mga bagong bulaklak na uh, posible pa pong magiging uh, bunga ng kalabasan natin so papakita ko po sa inyo yung lawak ng aming kalabasahan at uh, Bago pa tayo magpo-pollinate, papakita po natin sa inyo yung mga unang bunga po na napolinate na namin. At uh, mga dalawang linggo na po yung ano nito, yung uh, edad ng ano, ng kalabasa natin. At uh, dito na po tayo. Samahan niyo po ako. At titingnan po natin yung kalabasa natin kung gaano na po sila kalaki so ito po kita ko po sa inyo yung unang bunga na nakita ko ito po yun may bunga na po siya pero Kumpara po sa iba, medyo maliit pa po ito kasi yung iba ma, medyo malaki na. Oh. Nandito pa po yung isa. Ayan. Ah, tingnan natin kung Eto siya. Hindi ko alam kung makikita po ba ayan ang ating kalabasa malaki-laki na siya so yan po yung kalabasa namin papakita ko po sa inyo sa likod ko po So, yan po, yung mga kalabasa. So, yung araw po ngayon ay April 15. 15 na ba ngayon? Ah, 16. April 16 po at uh, tinanim po namin yung kalabasa ay ano pa po, uh, nagsimula po kami magtanim mga February 8. So, uh, higit dalawang buwan na po yung kalabasa natin. So, medyo malaki na po yung kanyang mga bunga at marami-rami na rin. Ito po yung isa. Nilan po natin. Ayan, katago po siya sa damuhan. Ayan. So, ayan yung isang bunga ng kalabasan natin. So, dito lang po ako sa labas kasi pag nakapasok po tayo sa kalabasahan ay magsisimula na po tayo mag-pollinate. So, na-pollinate na po yung ibang bunga ng kalabasa natin. Maghanap pa po tayo ng isa pang bunga. So, dito, tatlo po sila. Tatlo po nang nakikita ko dito na magkakasama. Ito yung isa. Tingnan natin kung makikita sa video. Ayan. Yung isa, ito, medyo maliit. Ayan. At ito yung isa. Ayan. So, ganyan po siya kalaki. Kung po natin. Okay. So, marami-rami na rin po yung bunga ng kalabasa natin. At uh, excited na rin po tayo na ang harvest ito, siguro mga dalawang linggo mula ngayon. O siguro mga katapusan o first week po ng ano ng May. Baka pwede na po nating ma-harvest yung kalabasa natin. So, tara guys. Nagsisimula na po tayong mag-pollinate. Papakita ko po sa inyo kung paano kami mag-pollinate. Ito po yung malaking bulaklak. Hindi natin makita. Pakita natin yung lalaking uh, bulaklak. Hindi makita sa video. Ayan. So kukunin po natin itong lalaki na bulaklak. Isa po siyang ano ano ba tawag dito sa loob? antler daw tawag dito tapos maghahanap po tayo ng babaeng bulaklak so may nakita po ako doon ito po yung babaeng bulaklak ayan makikita niyo guys so meron siyang bilog sa ilalim at yung antler po niya ay marami so yung gagawin po natin ay tatanggalin po natin yung petals, lalaki na bulaklak para malagay po natin siya sa babae na bulaklak. Ito na po yung natira sa lalaki. So gagawin po natin ah, yung babaeng bulaklak, lagyan po natin. Papalibot po natin, tsaka lagay po natin sa gitna. So yung ginagawa po namin, eh, nilalagay lang po namin yung lalaki pinapatong po namin yun sa taas ng babaeng bulaklak so ayan po yan po yung gagawin natin wala po akong hawakan ng cellphone kaya mag start muna po ako magpo-pollinate at babalik po tayo sa pagpapakita ng uh, kalabasa natin mamaya. So, paalam mo na guys. See you again sa susunod nating video. Bye!